አንቺን ያገኘውለት ዕለት ተጻፈ በሐቢቢ ሐሰን አንቺን ያገኘ ዕለት ከሰማይ ከዋክብት እንደናፈቀ ናፈቀ ሕፃን እናቱን ለማግኘት እንደተጨነቀ እንደ አንድ እስረኛ ዘብጥያ ሰንብቶ ነፃነት ለማየት አይኑ እንደናፈቀ ልክኛን እንዳዩ ፍካትን ጨምረው በውበት እየላቁ ቀለማት እያዘለ ብርሃን ፈነጠቁ። አንቺን ያገኘ ዕለት አዋፋትም አይተው ከየጎጆአቸው እየተጠራሩ ለእኔ ላንቺ ፍቅር ከወትሮ ዜማቸው ዝማሬን ቀየሩ። አንቺን ያገኘ ውለት ከየጥጋ ጥጉ ሰርክ የሚከረፋው የቆሻሻ ትንፋግ በጡም መዓዛ ዛሬ ተቀየረ። አበቦች አብበው አዝርዕት አሽተው በተፈጥሮ ውበት ቀየውም ሰከረ። ሐዘን እያየው ሁሉ ሐዘኑን ረስቶ በደስታ ወላፈን ውስጡ እየነደደ ለእኔ ላንቺ ፍቅር በሐሴት በተድላ ሰው ሁሉ አረገደ ብዬ የነገርኩሽ ታንጀቴ እኮ አይደለም። እባክሽን ውዴ እርሺው ግድ የለሽም። አንቺን ያገኘው ዕለት እንዲህ እንዲህ ሆነ ብዬ ባንደበቴ የነገርኩሽ ለታ በጨረቃ ድምቀት በሻማ ብርሃን ምሽቱ እንዳማረ በባዶ ህሊና በጉራ የታጀልሽ ፍቅር ማታውቂ ቅሪላ መሆንሽን ዘንግቼው ነበረ። እርሽው አንቺን ያገኘ ውለት ከሰማይ ከዋክብት እንደ ናፈቀ ሕፃን እናቱን ለማግኘት እንደተጨነቀ እንደ አንድ እስረኛ ዘብጥያ ሰንብቶ ነፃነት ለማየት አይኑ እንደናፈቀ ልክኛን እንዳዩ ፍካትን ጨምረው በውበት እየላቁ ቀለማት እያዘለ ብርሃን ፈነጠቁ። አንቺን አንቺን ያገኘ ውለት አዋፋትም አይተው ከየጎጆአቸው እየተጠራሩ ለእኔ ላንቺ ፍቅር ከወትሮ ዜማቸው ዝማሬን ቀየሩ። አንቺን ያገኘ ውለት ከየጥጋጥጉ ሰርክ የሚከረፋው የቆሻሻ ትንፋግ በጡም መዓዛ ዛሬ ተቀየረ። አበቦች አብበው አዝርዕት አሽተው በተፈጥሮ ውበት ቀየውም ሰከረ። ሐዘን ያየው ሁሉ ሐዘኑን ረስቶ በደስታ ወላፈን ውስጡ እየነደደ ለኔ ላንቺ ፍቅር በሐሴት በተድላ ሰው ሁሉ አረገደ ብዬ የነገርኩሽ ታንጀቴ እኮ አይደለም። እባክሽን ውዴ እርሺው ግድ የለሽም።